updates eri muganda wa foyo gwe bayita fred kajubirumbuye ate nyina ne updates eza machine ya fe gye bayita mri scan iyo machine nabagamba mr update never joke with mr update batungamba bulilanga bagane data gena jireta ne data ja mri scan machine yeyo egendo tuyambako okulabanga bannayuganda dde bakaaba badde babonaabona maze okubeera nga ngitikka maze okubeera nga ngishipi nga ngiteeka mu konteyina nolwekyo sheyali nga yita muno mr update mbe nga ntandika ne morning update mukyali batono nnyo njagala kutandika nyinawo amawulire agookya ku fred kajoberombu ye enyinawo update eyokya kya njagala okubawa tugisheyalingako fenna era muwulire kiki ekitambula naddala ku bannayuganda abali wano mu kibuga amsterdam ekya netherlands e, bongedde ensonga eno okujongeramu amaanyi eya fred kajubirumbu era olunaku olwaleero waliwo program egenda okugenda mu maaso wa e netherlands gyenjagala okubeera nga mbategeezaako mumanye ti baganda bammwe abali wano e netherlands tebatudde ensonga yakajubirumbu ye bongedde okujongeramu gear bongedde okujongera mu giya ey'amaanyi era tukimanyi ti muganda waffe oyo tujja kubeera nga tumununula sita wa uganda nsanyise okulaba webale kubaako banange sheyalingayita muno sheyalingayita muno tube nga tusobola okubeera nga tutandika naye tekikugaana kuŋŋamba mist update nsinzidde wano ne tukutumirako nga bwe tuwera nayenze kantumire ku pulezidenti wa uganda eyalondebwa gwe bayita robert kyagulanyi sentamu because bino byonna byenkola mbikola olw'okuba nti wampa amaanyi wampa obuvumu wampa kaleji nemba nga mister update mu ngeri emu oba mu ngeri endala nsobola okubeera nga nkola bino byenkola sibikola nzenzekka mbikola n'amaanyi agampeebwa mukama wange robert kyagulanyi sentamu nze kasita yakwata eddobo n'alimpa bweta erya kaadi ya national nti platform nenfuuka mp owakawempe north ah, neŋaa nti kati ebisigadde byange era yensonga lwaki mulengera nga enteekateeka zonna zitambula emyezi uh, ebiri emabega uh, kantandike ne ku mri scan then nsembyeyo ne apdate ya muganda waffe fred kajubirumbuye emyezi uh, ebiri emabega nasuubizibwa mashini eya mri scan mashini eyo egenda kutuyamba nnyo naddala mu ggwanga laffe uganda nti abaana baffe oba abantu baffe babadde bagenda mu ddwaliro ne bamugamba genda okole mri scan mu uganda bagikolera emitwalo wakati waana n'ataano ogenda ogikola because omuntu ng'agenda okujjanjabibwa ah, weetaaga abasawo bamanye bajjanjaba ki ekimu ku bikinza okuleeta obuzibu mu ggwanga laffe e uganda naddala ng'omuntu alwadde agenze mu ddwaliro abasawo bajjanjaba ng'omuntu tebamukebedde nga nebakyabajjanjaba tebakimanyi naye mr apdate bwe natandika eddwaliro lya kawempe north hospital nga nyina okunoonya ate basaponsers abasobola okubeera nga bayambako eddwaliro lino kgenda mu maaso because eddwaliro emanga nalitandika nze ng'omukulembeze ate tetisobola kgenda mu maaso nga sirina bagabi ba buyambi nga sirinako basaponsa bankwatirako mr apdate netandika okubeera nga ndoobinga ate neneebaza ne netherlands community nadala bannauganda bali mu kibuga netherlands ne batandika nabo okubeera nga bankwatizaako segirinya wandiikirako bano wandiikirako bali wandiikirako bano wandiikirako bali tulabe nga osobola okubeera nga eddwaliro eryo at least ofuna ku sponsorship esobola okubeera nga eyimirizaawo eddwaliro kuba eddwaliro ero banemujjukire abantu waffe majori tebajjanjabibwa bwereere abantu tebalina ssente babajjanjabira bwereere olw'ensonga twetaaga bannayuganda kubeera balamu munnange mr apdate nga ntandika ekyo ekyo bwe nakitandika nga bwomanyi Ah, abantu baffe nga bwomanyi ah, zino gundi organization z'abazungu zo teziina mu ttawaana kasita zirengera nga kyoliko kituufu kasita zirengera nga gwe toli mu kunoonya ah, kutunda wabula oli ku mulamwa gwa kusavinga bulamu munnanga abantu bano balisponding positively era mr update bwe natandika ekyo netandika ekyo netandika ekyo jo twafunye ebitanda by'amalwaliro lukumi ebit hospital beds 100 hospital beds ijo bwagenza okuziba ebitanda mpezezza lukumi wano mu kibuga amsterdam ekya netherlands jo bwagenza okuziba mr updates mpezezza emifaliso lusanvu matresses 700 matresses emifaliso lusanvu gyenaakasaka rusanvu jukira edwaro lya ebintu ebyo tebisobola kujyawo byonna kyengenda okukola bwe nkomawo ngenda bigabanyako n'amalwaliro agamu ate tulabe nga amalwaliro ago gasobola okubeera nga nawo gabeera empowered lwakuba nafunye okutya maama w'eggwanga babi kyagulanyi yabadde atutte ebintu mu ddwaliro lyenakaseke bamukuba ettiya gaasi nange nninda munkuba ettiya gaasi nga ngenda okulaba nga ntaasa bannayuganda abali mu mbeera etali nnungi kakati mr update ah, twafunye city scan City scan uh, mukawempe North Street ebaddewo naye ebaddewo ebadde enkadde nfunye empya brand new city scan barnangi city scan brand new kayalatawo mr update kwengasse gye bayita atra sound atra sound omukyala Ah, abalina embuto basaana okukeberebwa basaana okukolaki atuwa sawundi gwe mugaso gwayo kukebera bakyala awo dada abalina embuto ebayambako nnyo naye ne mu derivale ah, process ah, atuwa sawundi eyo etuyamba nnyo mwana mulenzi mwana muwala mwana ali atya tufunye atra sawund nayo egenda kuba mukawempe north hospital nayo empeereddwa kati eh, lwaleero lwomulandi sapudate nkedde n'akamwenyumwenyu banage sharinga live video yeno then batwala ate ku mauliga Fred kajibirumbuye kino nchali ku kisamba ruji nebo mulaba nkedde naka mwenyu mwenyu Mr Update ka MR iScan eyo machine mu Uganda zili mwezi eyo kusatu egenda kubera mu kawempe North Hospital nchidamu nebo mulaba nkedde naka mwenyu mwenyu ka MR iScan machine yewe na jirobinga nafuna abantu bangi nnyo abankubira segirinya ate awo tonnatuukawo mashini ne gavumenti yagirema okugula gwogifunye ne bagala bannaye bintu jasi kubiwa buwi budde neva joko wizi mist updeti nze we nali nondebwa namanya ekyokkola eh? we nali nondebwa namanya ekyokkola mist updeti neva joko wizi mist updeti ne bawakana tosobola mist updeti eyo bwogireeta n'abamu tugenda kukakasa nti aa ah, ah, mist updeti kati ate mulala si yeye munange olunaku olwajjo olunaku olwajjo kemwandabye nga ngenda ku human rights commission bwe navuddeeyo nga mpitira wano e deni haga deni haga omanyi eno ah, nga ze twandiyise oba kcca eno baziyita kemente nga bonoogamba nempitako ku central division kca nempitako ku, uh, ku stewolo waliwe natuulanga nga nkyali road kansala neŋŋenda ku kemente eno bagiyita kemente abakulembeze we batuula munange mr apudeti ngenda okutuuka eyo nga bagamba nti ayowa mashini izirwedde nti ayishuwa yowa mashini izirwedde <laughs> mr apudeti katengwe neddalwawo nga bantwala bagamba mashini yo yiiyo ah, ebiddako gobimanyi naye tulina wono shipping companies esobola okuyambako mashini yo neyegenda ziizo yogeraganya nazo nga njogeraganya n'abasajja emaze okupakingibwa a mu ala aiskani maze mista update okujipacking era maze giteka mu container ngambye machine eno ngeri mu container sinza butaji kuba kifaranya kaji sindikira abantu manyuma na Uganda bawakana nnyo engeri gyesigenda kati okubeera essatu mu Uganda oli ayinza okuwakanya mm, mm, sagenya tasobola talina eyo gyagijja era bangi bawakanya nebagamba mwogerako mu bimanyi mista update mwogerako mu bimanyi towakanyanga mista update abantu bampa amaanyi ate ndiko amaanyi amaagulanyi ndiko kyagulanyi spirio powers amaanyi aga amaagulanyi munnange mr update mashini nga bweyingidde kontaina ninga mm, bannayuganda bawakana nnyo kya kifaananyi nekimyansa mr update yiyo nje bateredeyo ku peji eya, e, eya the update so 9 page ah, kakati eyo mashini mbabuulira mazima temulaba nti Eh, abasajja bamwami museveni balina ezzalawo bajja kujja nga basooba ekiro misapudeti muneeffe tuzza ekiro tetwagala tulabisa nnyo twagala kukola ki twagala naffe tukebera eyo mashini nkugambye mu uganda zirimu ssatu eya campal e, e, hospita egiina ah, ihk giina endala egenda kubeera mu kawempe north hospital oyagala toyagala abasajja ba bosco balina okusooba bajje ku mashini ya kawempe north hospital kyova olala nabagamba gwekola enkulaakulana abaagala enkulaakulana bagenda kujja nga bakunoonya wekka wekasitoteekawo enkulaakulana abaagala enkulaakulana bagenda kunoonya wekka zanababuulya nabagamba nti abo abasajja tubasobola bulungi nnyo twabagamba nti nup twazze kukolera bantu twazze kukolera bantu abasajja abo nabo basobola bulungi nnyo okubisaka bino byensase ne munange bwe bajja mu nsi zino era mbadde nkonsautinga wano abadaaki ne bagamba but those people they used to come here ne bwe tubabuuza biki bye mwetaaga mu uganda nga bagamba abo ah, tufune butya gaasi ebimotoka nga bina notufunirayo amasasi ne mutufune bo basaka ebyo bino ebiyamba abantu waffe okubeera abalamu tebabisaka basaka ebyo masasi tiya gaasi mundu masasi tiya gaasi mundu mr update nsase nsase emwala iskani nensaka fire brigade eyo advanced fire brigade gendeeta ekigana beera mu uganda waliwange emista updeti fire brigade eyo nga yanyumye nnyo gyoleeta mpale njagala mpasizeemu omukyala obadde otya nawo nosimeeta ku ggaali ekintu yadde kyanyumye naye ate fire brigade ezikiza muliro manye zino ezeeno ziri advanced nungi nnyo ne bwogera nayo ku mukolo ng'abagole mwe bali abantu bayinza okugamba nayo omusajja nga yaleese emmotoka yaleese emmotoka eyakabi eno eri advanced nolwekyo nebaza omukama katonda ansobozeseza okukola ebyo mu kaseera akatono ennyo ak'emyezi ena nga nakamala okulayira ngaomubaka wa paliamenti ebintu nembanga mbikoledde mu sipiidi eyayiriyiri eyayiriyiri walwa ŋambye ebyo kati byebiruma abawabira segirinya mu kooti awulado nammwe <laughs> ata niyandupa nze sirina musango mu kooti tiriyandupa ngagye mbu byebiruma aba wabira segirinya nze teri yandoopa era mubalabe mubabuuze mwamuloopa kiteri kubanze mwanonda nemuŋasegirinya kolera abantu era sizikiza nze namanya abo bagala kuteekawo mbeera ensala sipiidi munnange mashini kiwedde omanyi kyekitegeeza ekyo omanyi kyekitegeeza mit apdate ngaafunye mri skani <laughs> sorry mri skani nga mit apdate ngifunye omanyi kyekitegeeza banange mpulira essanyu nkedde n'essanyu yadde ndi munakuwavu naye ate nnyina essanyu eryamashiini eyo kubanga uh, bwobanga otandise kubala ssente zeegula mu kikogolinga ekaawo mulabe ssente zeegula egula wakati wa biliyoni ebbiri nessatu naye nze bampadde yabwereere egula wakati wa biliyoni ebbiri nessatu kyovulaa gavumenti ya mwami mu seveni mashiini eyo tosobola kugigula tosobola kugigula egenda mwezo sente bilioni zibiri nesatu mr apudeti empereddwa ku bwerere banange katonda wa buyinza gyesanyu lyenkereddeko era mr apudeti sibalina kyakubagamba naye nga mwebale kunsabira mwebale nnyo mwebalire eddala ate nembanga n'okugitikka ah kati ejja kakati mugenda kulaba bato wabeewo akasajja ka ura akajja kanekiikamu nti sasulira mri scan uh, omusolo awo eŋumi weegenda okuseka because mu nsi yonna ebintu bya donation ebintu ebyamalwaliro tebabijjako omusolo awo ogenda okulabira bato sheyali nga live video eno sheyali nga live video eno njagala etuukeku obwo obusajja bwa ura kino kati nkyogera with authority nga nkyogera mukapasite eyomukulembeze yalonde waka wempe north mwannemesa ambulance gennajja luli mu america njagala njagala mashini eno ngaetuuse ndaba akasajja akanekiikamu waliwo agambye ah, mri scan ekolaki mri scan ekola kibayita body examination ye, ye mashini gyoyingiramu netubuulira ne buli kirwadde kyonna ekikuluma n'ekisuubirwa okujja n'obulwadde obugenda okukuluma omwezi ogujja emwalai mashini esobola obusensinga negaa nti munaku nnya munaku ttaanu ogenda kufunamu obulwadde bwe buti eyo mashini yamaanyi nnyo nkugambye mu uganda zirimu bbiri eno yegenda okubeera ey'okusatu naye mbagambye ekintu kimu abasajja ba ura bajenga baleta amagalo ku machine mugenda kula kibayite ngumi mugenda kula kibayite ngumi kolo mr president either wenfa obalwensigala kunsi ngabunga matileta yo musoro ekintu kye bamperedde obwerere mbage mu nsi yonna ebintu ebikwatagana neddwaliro ne nga ma, ma, equipments za ddwaliro nga za donation tebazijjako musolo ne mu uganda buli kintu kyonna kyona bakitunuliramu ssente mu uganda buli kintu kyonna bakitunuliramu ssente mbabuulira embeera tetugenda kujikiriza mbegayiridde mu sheyalinge live video eno njagala etuuke ku busajja obwo sheyalinga live video eno njagala etuuke ku busajja obwo abantu baffe badde bafuna ebizibu abaana baffe badde balwala muntu nagenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba naye nga nekyebajjanjaba tebakimanyi kati mbaleetedde amashini nti omuntu akujjanjaba nga kyakujjanjaba akimanyi ekyo kigenda kutuyamba nnyo abantu baffe babadde bafa mu ggwanga nebayita uganda munange lwa mashini eno butabaawo kubanga omuntu agenda mu ddwaliro ne bamuwa ddagala naye nga tebasoose kumukebera kiki ekimuluma kati kyendeese mr apdate kati awo njagala tugende tukunke ne bosco tulwanagane naye ng'abantu baffe bonna balamu ng'abantu baffe bonna banamu olyokola bebato <laughs> tamiya abasajja abo ambulensi gye mwampaawo mu amerika bagiremesa okuyingira ee eh, batamiya abo baaliyo mu amerika nenfuna ambulensi yange basajja ne bagiremesa okuyingira ne bwemulaba ndi omukambe olwaleero eno mashini genjifunye nkugambye eno mashini kenjifunye nkugambye baluguddemu baluguddemu <laughs> baluguddemu alalala baluguddemu tovula ndi mukambwe nnyo mister update ngamaze okusaka mbonyebonye ndieno tutambula wakati eno jukira Ah, entambula sinyangu ya train netuwetune tutuka nemutambula nebagamba nedda segirinya kiduka kyetugendako kiri eri mashini gyeri nemutambula jukira abazungu banyumirwa nnyo bwa okutambula nosika ekigere abamba bavuga bugaali nebanga mr update nawo akagaali kaako obugaali bweno buzibu kasibira mumagulu kati mr update okagaali simanyi kavuga nemukyaleera akagaali kaali kanema kati gwe noogenda ngaobaddukirako bo bavuga obugaali ogenda kunoonya mashini egenda kuyamba abantu mu uganda kati omaze okumenyeka bwoti ng'ojja ngaate omusajja gamba leeta omusolo hmm? ngaate omusajja gamba leeta omusolo awo batogenda kufaafaagana naye musajja ngambe okugifuna ebadde bato mbabuulira mazima ebadde bato mbonyebonye nayo akagaali jo badde bavuga akagaali nze nga ngoba bagobe ngoba bagobe babangemunaekaako naawe ah, get one bicycle there nenga mistablet akagaali nakasobola akagaali nakasobola akagaali nga nako tabu mbabuulira mazima mr apulet naye ngoba bagobe bweti kati amaanyi ago genakozesezza geganda tedde okutabuka neŋgamba nti wabeewo eyekiika mu mashini eno yajja okukakasa nti mr apulet is not a joking subject nolwekyo embeera bwetyo bweri mawule getukereddeko eno mukibuga musadamu ekya netherlands era kyovala nkedde bukeezi neŋamba abantu bange kambategeeze kiki ekiguddewo naddala mu mbeera ey'ebyobulamu mu ggwanga laffe ribayita uganda kakati twalaba n'amalwaliro ago ag'amaanyi mu uganda gagenda kuba geetaaga kawempe north hospital lwakintu eki mashini ebirala byonna byennyina mu ddwaliro mu kawempe north hospital amalwaliro amalala gabirina kyembasingako kati kiri eki eno mashini ebisigadde byonna babirina kuba ngenzemu nengalambula nengalambula nagamu nga gansinga okubeera n'ebyuma naye kati enjawulo eri wakati wa kawempe north hospital n'amalwaliro amalala yeno mashini nagira bannairobi nenjegomba ne baginteekamu nagisasulira kyenkana emitwalo gya kenya nga abiri mashini yokka oginteekamu emitwalo gya kenya aga ogigendamu kati bannayuganda tufunye yabwerere mbabuulira mazima ekintu ekyo nche baliza omukama katonda kyentuuseeko eryo kkula lyamaanyi nnyo nnyo nnyo nnyo kkula lyamaanyi nnyo nolwekyo awe tutuuse mr update era kyova olaba uganda nomala ogikwasa mu nup gavument okumala emyezi egi kwata uganda gikwase nup gavument emyezi egi ogenda kulaa uganda kyeneebeera uganda egenda kubaevuganya n'amerika egenda kubaevuganya na uk egenda kubaevuganya na nsi za europe myezi egi nga kyagulanyi ye pulezidenti gwe ku mwaka fananyi nga segirinya bampadde okubeera minisita wa herefe <laughs> nga nze minisita wa herefe omanyi kiyinza okubeera mu uganda n'okufa kukendeera because amaanyi gonna mbanga ateeka mu kulwanyisa kulabanga defilate ekendeera minisita wa herefe nti ye mister update segirinya muhammadi alala nga robert kyagulanyi setamunaga segirinya kati gwe minisita wa herefe <laughs> awo mister update ati nze siba wa offisi nze mbawa mu malwaliro mugenda kusupavayizinga abalwadde baffe bafiibwako mubayambye balwadde baffe bafiibwako mubayambye ekyo nsegirinya kyembako nze nsasire musajja wa ofiisi era mukimanyi mukampala nyina ofiisi eziwerezi naye sizibeeramu mbeeramu fiirudi kuyamba bantu kuyamba bantu kuyamba bantu kuyamba bantu because abantu baffe basinga kwetaaga bantu babafaako bantu bayimirira nabo mu mbeera enzibu kyova olaba mr update Yovona Mr. Update mbagambye bwenjifunye waliwo mukungu omwampereza message ngalaba ntadde ebifaananyi Mr. Update machine eno jinguze ekintu ekimpereddwa kuwere kati otandisa okungamba kinguze nkuwemu akawumbi ne mugamba muganda ng'obadde otya obadde otya bamanyira ebintu ebyo sagadde kukulabisa bulabisa naye kyoŋambye kinyiziza nnyo kintu bampadde kiwe kati onkubira ogamba anisapdate ah, kankuwe mwezi kankuwe mwezi talinda nkuwe mwezi talinda mweno mashini naginoonya ddayambula nkuwe mwezi talinda tukyali ku kisambaluggi we tukyali live budde bonna muddakiika kumi egenda kubaetandika abasajja abobataz tukuwe mwezi talinda tugirabye wano katukuwemu sente katukuwemu sente ekintu kyebamperedeku bwerere kati bwebagwa kubali abasajja abayabayaba olinga agamba mpaamu sente era kyovulaba nkitegedde abasajja bwe bajja mu nsi zino ne basaka ebintu ebyo bwe bamala okusaka ebintu ebyo ne bafunayo amugamba katukuweemu sente nolwekyo kawempe north hospital eyongedde okulumya amalwaliro amalala mashini kiwedde abatannabakugiraba genda ku peegi yaffe ebifaananyi bitaddeyo kawempe north hospital eyongedde okulumya amalwaliro amalala kakati tabu jefunye echifoncha fesichi gazi olwe nsonga abalwadda tikati bagenda kweyongera mr update awo kati ye challenge iyo kaje ngendo funa sichi gazi na yabalwadde bagenda kweyongera mugenda kulabanga ba ba minister ba mu 7 bajja kiro basoba mr update twagala mri scan ne munaye tukoze tutianze nja kujawo ku munano ogwe kiro bayina okusoba baagala tebaagala because mr update edwa lire na machine siyo naje yetaga baliita kawempe north hospital tewali walala <laughs> nabagamba mr update ntamus of lobing ndi wala nnyo olaba mbadde kansala bukansala naye nga ndoobinga naye ate mr update kasita neeyongerako amaanyi gano amaagulanyi kasita neeyongerako amaanyi aga people power ate awo kati kyayitiridde n'olwekyo neebaza bakama bange baganda baffe Ah, bakansala bawano mu kibuga amsterdam ekya netherlands mwebale nnyo mwebalire eddala abonno bakulembeze bannange ebifaananyi bye mbateereddeyo bo bali ate nno ku mutendera ogwa loko kanso kati nze ndi ku mutendera ogwa mp bo bali ku mutendera ogwa loko kanso lwakuba bansesezza nnyo baganda bange abo bakansala bawano amsterdam we nabamiitinze nga bampa ekyuma baŋambye but mr update but you are still a younger man you are still a younger man how comes you are an mp in uganda kati bo olokuba nti abadaaki basajja bawanvu banene kati bonze webanda babalabanga mr pudet omwana omuto nasajjale nfunye challenge olw'ekintu ekyo simanyi kyeŋŋenda kukola walange mr pudet tugenda kuwa ejeeke y'emmeeri e, ekugattulule naawe owanvu ei oba nkoledde Kati muna mba wama nyindi mwe. Bangambia you about uh, 13, 14 years, 16 years, 17. Mba wala banganza atana weza na miaka kumina munana. Hava zungu wanage. Nemba wa passport. Bagenzo kula banga. Mba wali ya mba singo wukuru. Nemba gambe chi. Nemba gamba ne migo ja polisi. Mr. Pudetu wa mwesingandi muamvu. Ne Uganda migo. Wakukube migo. Tosora kuamvu wa. Kukube migo. bambi ne bankwatibwako ennaku ne bagamba solwi solwi solwi ne zifuuka solwi eh, ah, eh, eh, ne sitapudeti solwi solwi naye munaembo kati bwe bandabye bagamba nti nesegirinya era batya ukams you are as a young man you are nmp in uganda nemagaa munange siri mwana kati bonga babadde bamanyi oba ndi mwana mr update ye challenge eyo bwe buzibu bwenfunye kati bo babadde bamanyi ndi mwana nemba nnyonnyola nemagaa nedda oluba wadde passport balabye emyaka ne batya ne bagaa nti ah! omusajja ku myaka kwatudde ono batidde nnyo batidde nnyo omanye abadaaki bawanvu banene bakomeeri kati balabye mr update nebagaa kiki kino Eh? ne magaba ne migo ja police police ge ga <laughs> eh, eh, kati bo bade bamalira mu kumi n'etaano kumi na mukaaga kumi na musanvu bo nga bandabanga atanaweza na myaka kumi na munaana bo erevu gye babadde bandabiramu abadaaki wano challenge nsanze challenge eyo kati bo kwega <laughs> webalabye emyaka nabaga kiki ah, kino nabaga banne emigo gya poliisi obusajja bukuba mu uganda amabuulira amazima ga katonda mu ggulu busajja bukuba era nawo bakkiriza nabaga nti ah, obusajja bukuba naffe tukkiriza bw'obanga olina emyaka mistapulet asatu mwena ng'oli mu haiti eyo nabo bukkiriza nti obusajja bukuba bakkiriza bano nti obusajja bukuba era yo challenge nafuna mu america mistapulet tugenze mu konferensi kwatendinga international human rights conference yali uh, boston yawo uh, yali boston nistapuletulwenagenda mu america mukyajukira yali boston exhibition center tugenzaawo conference ah, tutuuse ne bakabuye boston baani awo tusimbye layini misapudete nga nsimba mulayini ene y'abantu abakulu kakati nga uh, bakabuye boston nabo nga tusimba nabo nga waliwo ne layini ez'abaana zaaliwo layini bbiri ey'abakulu n'ey'abaana mister update wamwe nga nsimba mu layini ey'abantu abakulu abazungu olwajja nga baga noyo wasapasu bindeyatha layini bansindiikiriza banzija mu layini ey'abantu abakulu banziza mu eri layini ey'abaana kati kabuye abannyonnyola no this is an, uh, an adult nga baga no let him go the other line ah, nga bansindiikiza banziza eri ekirungi kye nafunamu kyali eki eno mbakulu baali basasula dola bibiri eri mbaana dola atana atano nisapudeti nensavinga naye nga kyampisa bubi nnyo kyampisa bubi nnyo saba banzize eno mu baana gye nasasulira misapudeti kabuye nagamba waya ate rudda kikuyambyeko okendezeza dola zo kikumi mu atano zisigaza misapudeti nolwekyo yembeera egenda mu maaso abali ku the updates online page naku olwaleero nkeeredde ku kaseko ku matama wano mu netherlands bwe bampadde mri scan era ekyo nakyo kati kiwedde ah mashini eyingirawo budde bwonna tumaze okubeera nga tugitikka budde bwonna mashini yaffe eyingirawo kooki mutyabo ngambye misapulete essimu yo yabaki essimu kweri kooki eh, nkoonaako essimu kweri ate ndi wano wammwe kooki eh, ndi wano wammwe mu yuropu eh, kooki naye nga mu nnaku ezitawera na bbiri ssatu ŋenda kuba ate nzizeeyo because buli kimu kiwedde bulungi nnyo nnyo mashini ngifunye baasi naye ewedde uh, fire brigade ewedde kati challenge gye nfunye endala mbadde njagala okufuna ekimotoka kyakasasiro ne bagambye misapudita ah, ekyo kya next time tojja kwetikka bintu byonna wano mu netherland obitutwaleko kati ekimotoka kyakasasiro kuba kawempe kasasiro atubonyaabonya bwewabaawo ali kuno ng'asobola okunkonekitinga ku kimotoka kyakasasiro nakyo ne nkifunira ddala oba onyambye eh, kuba ebisinga mbifunye kati kimotoka kyakasasiro banange ekyo bwenkifuna ate kiba kiwedde kubanga ebisasiro nabyo bifuuse ttabu mu kitundu kyange ekyakawempe north abantu endwadde uh, abantu endwadde bambi balwadde nnyo endwadde ku bujama bwa kasasiro jjukira kesse yeri entitled okuyola ebisasiro mu kibuga kampala naye tebakyayoola kasasiro kasasiro ali ku mayumba g'abantu kasasiro abonyabonyeza abantu kasasiro mungi nnyo abalemerera ne bamusuula mu mwala gwokkaleerwe ate omwala ogwo mr pulete nze ngugoloza kakananga ate okutta essente ate ogogodde omwala bw'otagugogola amazzi ne galwaza abantu ate abantu bange saagala bambi balwale mu kawempe nolwekyo kati tabu weeri weeri wokka walyawa kimotoka kyakasasiro ekyo bwe nakifuna nakyo nja kifuna emyaka ekyabuleeta eh, namiramba nakyo nja kifuna olaba nfunye bino mu bbanga ettono ennyo n'ekimotoka kyakasasiro nja kukifuna kubanga abantu bange saagala babonebone kawempe eyo nyina wenjagala etuuke njagala nga bw'ova ebweru w'eggwanga bw'ojja ng'ogamba nze ŋŋenda mu kawempe wasse giriinya ŋŋenda wasse giriinya ŋŋenda wasse giriinya ŋŋenda wasse giriinya kawempe eyo nnyina we njagala etuuke hmm? nyina wenjagala etuuke mbabuulira mazima nyina wenjagala njagala tumeka tulina ekimotoka ekyaffe ekyakasasiro tulina emotoka eyaffe ezikiriza omuliro nga tulina zipaatula ezaffe inikeso omuntu zibeeramu omu patrolinga ekitundu njagala akawempe tuyina eddwaliro ddyo lyaggwadda nga tuyina technical institute tuyina city scan tuyina mri scan kasasireyo kawempe eyo nyina wenjagala etuuke nga omuntu bwajja mu kawempe afeeling at home kawempe bas service ezo eyo basi gye naleese mr update yeah. <laughs> eh? abana baffe nga bwotuuka ku airpoti n'omukubira essimu mr update munange entambula wano ku airpoti nzibu nga emotoka zaffe ezakawempe north uh, division nga zijja zikukima ng'oyingira ng'ofiringa at home because ekintu kino mwe mwakiteekamu amaanyi mr update n'enfuuka omubaka wa paliament ebirooto byange ne bituukirira bino bye ndi mu kukola byali birooto byange emyaka kumi n'etaano emabega naye mbiimpulimenti nze kati Ne munange si byakati bya myaka kumi n'etaano emabega waliwo abali mugamba munange ababaka abalala bandikoze nga minisita apudeti bambi tebasobola olw'ensonga nze kino bye ndi mu kkola bya myaka kumi n'etaano emabega kati nabo baabalina okubeera nga kino bakiina myaka gyabwe bakiina myaka gyabwe kumi n'etaano emabega kati mbiimpulimenti nga kati naye nga byali bya myaka etaano sorry kumi n'etaano emabega 15 emabega kati implementation wewunye yakati tolabanga lugendo lubadde luwanvu nnyo nolwekyo nebaza omukama katonda ansobozeseza okukola ebintu bino emwalai sikaani yekedde okunsuula eddalu eyensudde eddalu segirinya amalwaliro nga emugamanyi mu uganda yonna uganda tulina abalonzi tulina abantu population katuli mu miliyoni ana mwezi naye amalwaliro gali abiri gokka agalina mashini gyendi mu kutwala mu uganda Kampala Hospital ne IHK. Eddwaliro eryokusatu baliyita Kawempe North Hospital. Ekyo banaye tokyewuunya. Mulago tegirina nga ne mulago tegirina. Gomanya twala mashini nga ne mulago tegirina kye kitegeeza. Eno mashini gye ntwala ne mulago tegirina. Era abasawo be mulago obedda bampeereza message mu WhatsApp ni stop date. Naffe tuwe omulimu mu Kawempe North Hospital. Naffe twagala okujjako mu mashini eyo etukebere. Ne ngamba mbalina. mbalina bonna bulijjo abezzalawo bonna mbalina bwe nti mutaano kati ndabaddamu okuzalawa bonna abezzalawo bonna mbalina bulijjo banzalawa emisafudeti nedda ebyotajja bireeta alimba ebyo bifaananyi bya ku intaneti biibyo mbitaddeyo nga njishipinga bifaananyi bya ku intaneti mashini tasobola gi nga eyo mashini ngaagijjawanga ne gavumenti yagirema mbagambye yiiyo njitaddeyo nga njitadde mu konteyina ejja <laughs> osagara mr update nagambye ne wesisigaza yadde olwataano mu kisanja kino ekyemyaka etaano naye nga nkoledde abantu nze nze ndirya maaso eyo eh, ndirya mu kisanja ekiddako nange kolo nja kweddaabululamu naye gino emyaka etaano egisooka nagidiikira eyali nze eri abantu nasazeewo nkolere bantu nkiddamu nasazeewo emyaka gino etaano nkolere bantu kwansinza kuddira abantu bange bensavinga nga bali bubi nga nze mr update ndi mukwekkusa nvuga motoka ya bbeeyi ebyo nabiganye nagambye kansigale mu motoka yaffe enkadde mr pulet nagambye kansigalenga bwe mbadde mr pulet nagambye kansigalenga ndi down to earth eri abantu bange because mu mwannonda lwaki neegulumiza nga mu abannonda mukaaba yensonga lwaki nasazeewo nsigalenga ndi ku ttaka bweti naye nga abantu bange bali empowered because abantu abo benkiikirira be banfuula kino kye ndi ndoobinga bino byonna because nyina kye bayita people power uh, people power support that's why nsobola okulobinga bino ebintu byonna byemulaba nfuna naye singa sina people power support singa sobola kulobinga bintu bino kyovula nagambye emyaka etaano gino gyonna jakolera bantu nemotoka yakasasiro ekaby abantu baffe wali mukawempe nayo nja kugifuna kubanga kasita mwantaddemu ekirowoozo kyemotoka yakasasiro nekinyingira neamba nayo kantandika ogirobinga mbabuulira emyaka gino etaano mumugimpe mukawempe mugenda kakasa kawempe spidi gyegenda okuddukirako sipiidi gyagenda okuddukirako nene nnyo kozi abantu waffe beetaaga service delivery e, ah, kati bino byo biwedde budde bonna nkomawe uganda ate nkwatagane n'ensonga ya fredi kajubirumbuye nyina omukisa ogu misapdate kasita nyingira mu kintu ekitera kunema kasita nyingira mu kintu ekiraba kunema olaba nsobodde okuwangula emwalaiskani n'engifuna segirinya ne kajubirumbuye nja kulwana ajja kufuluma akaduukulu kyetuba tukola twekwasa omukama katonda tewali kirema nange misitapuleta ekyo kyebaza katonda kasita ekintu nkiyingiramu bwe nti nenkigattako ettafaali lyange munange katonda nsaasira nekibeera successful abamu no babiyitanga lwali abyo kati alimba ebyalimba bagenda okula kize bwe nasooka otteekayo ebifaananyi bya ambulensi waliwo abaŋŋamba eyambulensi agijje ku google ava gigogolinga bagenda okulaba nga yennyini gyendeese ne bagamba eki aishuwa sure? yeyo neŋŋamba nti omwana gikwate live ah, eri muli mu kawempe oli ambulensi gye twaleeta tuteekamu omulwadde mumutuusa ku ddwaliro n'agamba banne ŋŋambadde nkyanyumirwa ŋŋambadde nkyanyumirwa omanye omulwadde okugamba nti abadde akyanyumirwa effuta lya ambulensi because ambulensi zaffe mulimu abasawo bagenda bajjanjaba omuntu buli kimu twakisaamu oliwakebera ebigere oliwakebera enjala oliwakebera mumatu omulwadde ali atya abalwadde bagenda bakwekiza mininga waliwakubuuza tukuweka splashi tukuweka apple juice tukuweka mago kwegamba omulwadde mugenda omutuusa ku ddwaliro ngaagamunzizeeka ateredde eyo enkola esoose mu kawempe north hospital esoose mu kawempe division under the leadership of mr apple date wesoose we era omulwadde abalwadde baffe baali bamanyira afunye ekizibu alwadde ne bamukwata ne bakabangali ya poliisi nebamugamba genda ekimu ku kyasinga okunyiiza neŋŋamba segirinya nyina okufuna ambulance lwe lunaku accidenti bwe yagwa wali ekiraloodi ne bakwata abafudde n'abalamu nga babateeka wansi wa patulo bwe bati neŋŋamba ye ndaba siraba ng'omusaayi gugenda gwegatta abafu n'abalamu bonna babassa wansi wa paatulo kati ne babasomba ne babatwala mu ddwaliro emulago e ne basooka ku sayidi wali eyagundi eya mochale e-, e-, ne bajjayo abafudde ne babakwasa abamochale abalamu nabo ne babavuga ne babatwala mu ddwaliro bajjanja bonna babaleetera wamu ekyo nekinuma neŋamba kino kisoboka mr apudeti afudde n'omulamu bonna baabassa wansi eri accident yagwawo nga kukira road police mujjukira ekimotoka bwe kyalemererwa okusiba nekijja nekisaabala abantu awo oba mukyakijjukira abantu abaafa awo n'abaali abalamu abamenyesa amagulu bonna babagatta wamu bwe bati emmotoka kuba nali awo ku live ne tugoberera patulo ng'etaddeko emirambo wansi etaddeko n'abalamu basooka ku mochale ne bajjayo abafudde ne babakwasa abamochale kati kye baakola ne bagamba nti nebatandika okubanyenyako abakyenyenya oli neyenyenya nabagamba nomulamu nono nebamunyenyako nabagamba nomulamu bo nebabavuga nebabatwala ku kazolite yemulago neŋamba nti kino kisoboka neŋamba nedda nedda nedda nedda nedda neŋamba sagirinya nyina oggula ambulensi era nekibeera kirooto kyange oggula ambulensi tabu chanse eh, weyagira neŋenda mu amerika nendobinga ambulensi nebagimpa ku bwereere bwe nagireeta abasajja abo abennakawa nebagikwata ne baŋŋa nti nsasula omusolo miliyoni ana ne ŋŋamba nedda nedda nedda oba mugitwala mugitwale era banjiremera laba katonda wambikako akasubi nenfuka mp wakawempe north ambulensi kati eyokusatu yiyo nayejja ambulensi katulina satu tulina eyakawempe north tulina up country ambulance neeno gye bampadde wano mu netherlands ze ambulensi kati satu sofa mr apple ze tulinawo neeno nayejja eno nayo esimbudde ejja era mu byemmaze kati okutikka mu konteyina ambulensi konteyina ejiyingidde ne mashini konteyina ejiyingidde kyesinaba kutikka ye baasi baasi uh, ah, shipping fe ekyali nnenemu naye ejja kujja nisapudete ebintu byange mbikwata mpolampola yo baasi shipping fe ebadde eresem problemu nayo egenda kujja naye bino byo engeri gye bitali nti binene nnyo byo mr update mazombiteeka uh, ah, mugundi mu konteyina era budde bonna bitutuukako e uganda kati munnange ŋŋenda okuva mu ddwaliro emulago nga ŋŋamba aa ah, segirinya katonda nsaasire ngula ambulensi embeera eno siyinza kugikkiriza kugenda mu maaso ne baddira abafu ne babagatta n'abalamu ekintu ekyo kyannuma nnyo nnyo ate ne bana abaali bali abalamu baagenda otuuka ngaomusaayi gwegasse ogwono gwegasse n'ogwono gweno gwegasse n'ogwono kakati omuntu ayinza n'okulwaliraawo ate endwadde zatandifunye kwe kufuna uh, ambulance eri ku mutendera gw'ensi yonna eri ku mutendera gw'ensi yonna ng'erina buli kintu kyonna ng'esobola n'oteekako okisigeni n'enjireeta neŋga nti kati abantu bange kambataase ku ekyo n'olwekyo bwekityo bwe kiri thats why mr apudate nsobodde okukola ebyo olw'okuba najja nga nze kusavinga bantu bange ate ebyo ah, tubikoledde mu bbanga ettono olwange mr apudate ate traini traini enetambulira ku ki traini wano weziri enkadde kadde ze basobola okundo netingira ne kati ogenda gireeta e uganda etambulire ku ki talina weegenda tutambulira uganda eyo uh, uh, uh, naka akaguuda akalinga akaliyo aka train ndoza mukalengera abasajja bajja ekiro ebimu ne babisumula ne babitwala ate nkya ne bagaa katubizeemu uganda yo mbabuulira mazima yo ate eri ku levo ndala nnyo ekaabyamaziga kubana bwolobinga wano katrain kuba wano bazirina bazivuga emyaka ebiri ne basuulaawo ate nga ffe ewaffe ebampya naye ogireeta egenda yitawa egenda tambulira ku ki eyo eyo sigirowoozaako wabula mbudde buno ndowooza kimotoka kyakasasiro kyendowoozaako e, kubanga abantu bange abekawempe mba mmaze okubeera nga ate mbayamba mubikwatagana ne kasasiro kasasiro nga tumuyolera bwerere bikozi bino emotoka byeno ebisasiro byoteekamu amangu ago e, uh, kibigaayagaaya chibi, ebisasiro kibigaayagaaya oyo kye baita value addition kasasiro ate n'avaamu ebigimusa bino ebyuma bya wano bwe bakola era bano bo e, e, e, bisasiro biki byonna byonna byonna ate babijjamu ekirala so bwenfuna ekimotoka nga kino ekyakasasiro ate mistapulet liba ttafaali ddene nnyo naye mmanyi mu myaka etaano kandoobinge kandoobinge kandoobinge nakyo nja kusobola okubeera nga nkolaki nkireeta mukawempe north nakyo kibe nga kisobola okubeera nga kiyamba abantu baffe ona nga mistapulet pulezidenti yeetaaga ambulance ambulance weeri pulezidenti ambulensi weeri gyasiima eh, inikesi bwabanga afunyemu akasujjasujja gyatambuliramu eh, alice ntege pulezidenti ya inm eziriwo zimala eh, lwakuba nti ya pulezidenti erina kubeera special wandiba n'ensonga talina ate kubeeramu eno ya lukale wandiba n'ensonga waliwo gyeweta the presidential ambulance ate ngo ntaddemu ekirowoozo ekirala eh obeno jenzije wano yo njiriza vinge nga yo ya mukama wange eh sisose kutegera naye maze naye kutegera kwanga president ata sana ene yaffe ya bulijje yolukale yaba mr update ei ei ei sana nga yanja ulu oyogedde ensonga nkaagadde nnyo nnyo nnyo soose kutegeera maze naye nkutegeera omanyi mr updating oyagala omuleete ka ear to ear smairo yogera ku kyagulanyo ekirungi awo we ogenda kundetaka iyatu iya simairo naye ngaoyagalo nyize gezaako oleete ezzalawo ku mukama wange e oli mutuufu nnyo mwannyinaze maze ensonga yo nengipiiki nga kyobulaba ne ka iyatu iya simairo kaze kasita oyogera ku pulezidenti awo misapudenti oba omuleese bane nategeera omusajja oyo alalalalalalala namutegeera nnyo namutegeera nnyo e eh. hm. nyo oyogedde ensonga mwannyinaze sisoose kutegeera naye nenzijukira ninga mm-hmm. nga bwe tulina presidential ward ku kawempe north hospital twetaagayo ne presidential ambulance ng'ebeeraawo ku presidential ward ensonga yo gifunye bulungi nnyo nnyo nnyo the presidential ambulance kati ate ontaddemu omutima omulala eno gye natisa ate nnyinza ogikyusa nnyinza okkyusa ekirowoozo nyinza okukyusa ekirowoozo mu bwangu ddala eno nengiteekako the presidential ambulance nebanga eyito ate yebeera omuku teba terinyibwa muntu yenna yeba wali oleese ensonga enkulu ennyo olanga emis update kawempe north mwetagayo ekimotoka kyakazambi olaba idias zemuleeta kati eh? ekyo nakyo kikulu nnyo emmotoka yakasasiro neyakazambi kubanga mu kawempe ajjukira kawempe ekitundu kyamazzi kati toilets abantu basiba fuuti yezi ngaatuuse ku mazzi kati bwe tubaawo nemmotoka yakazambi nakyo kikulu nnyo then kati awo muntaddemu ebirowoozo bibiri motoka yakazambi nemotoka yakasasiro kanyongere okuwandiika kanyongera okuwandiika omanyi mpandiika bwensula yeddobo mpandiika bwensula yeddobo mpandiika bwensula yeddobo baoli awo nga bakuzeemu eh, kanyongera okulobinga webale nyo webalira eddala bambi mbaagadde nnyo mwagala nnyo ekitundu kyange okkula thats why mumpa ideas ez'enjawulo okulaba nga ekitundu kyange ekyakawempe north nkikulaakulanya bambi thank you so much ideas zino ze mumpa kati muŋambye ku mmotoka yakazambi muganda ngaagiwandiisa awo nakyo nekinkwatako kati nembanga emmotoka yakazambi tugyetaaga then emmotoka yakasasiro ezebbiri ezo kati ze ziri ku order pepe era nazo nja bategeeza nti ziizino naye ezo si za bbanga lino ezo mu bbanga awo erijja myaka awo ngaebiri emirala katusooke tuimplimentinga ebino ebisoose then ebyo bya maaso awo maaso awo maaso awo maaso awo gwokimanyi byetukoledde mu myezi esatu mwami museveni tabituuka yadde kota mu myaka ana nga pulezidenti byetukoledde myezi egi mwami museveni tabituuka yadde kota yadde ekota mu myaka ana nga akulembera eggwanga lebayita uganda walonga emisa apudeti mwetagayo ne wifi <laughs> mpozi tugitume kawempe north wifi nga bwoyingira kawempe north wifi eba eba yabwerere free wifi e ate nako nako kakola e <coughs> ako nako kakola because wanu mu Amsterdam ruingira Amsterdam city olugira ko boti ogero kula wifi yobwerere yechibuga wifi he na kokakola ngabo yingira overi bitundu ebirala byonna byonna toyina wifi toyina wifi boyingira kawempe nga wifi ewanika ina konga nkagadde banange kale ulire enkula akula ne nakonkagadde nkagadde nzabadde simanyi nti nasigaza yadde olwataano bannange ebyenjagala simanyi nti nasigaza yadde olwataano mit update ati sinakuba e-, e-, engatta ekiraka nakuba engatta ekiraka mit update naye nga abantu bange bali empowered nakooko okaagadde e, wifi kawempe north wifi ekyo nakyo nkitadde ku order paper kati ku order paper kuliko uh, kuliko fire brigade kuliko wifi kuliko nekimotoka kyakazambi byebintu ebi e, ate ekyo nkyagadde nnyo kyemulesa kya wifi nti ovaeri mbitundu ebirala wonnawonna network ekutawaanya ne katikawempe enfunda abantu tebabeeremu ne balemeramu kuba tutekamu wifi eyobwerere abantu bajja kukeranga kusenguka kuva mbitundu byabwe kujja kuwifi eyobwerere kayali kawempe nga tolina woyita onoonya woyita tewali onoonya woyita tewali ngaekitundu kiri congested ye problemu ate gye tuyinza okufuna ngaabantu bajja eno okufuna wifi <laughs> alandaye eh? eh? eh? akonako nkaagadde nnyo n'olwekyo eyo yemu ku nteekateeka gye njagadde okubategeezaako enkya ya leero kati mr update eyo nvuddeyo ngenze ku fred kajubirumbu ye updates naye tukyali batono nnyo bankomewo bukomi bale njagala bawa ku updates za fred kajubirumbu ye nazze ne updates bbiri e, okubategeeza ku mashini yaffe gye tufunye mri scan ate n'okubategeeza ku ku fred kajubi lumbuye updates e, fred kajubi lumbuye updates Ah, gye tukedde nayo enkya ya leero wano mu kibuga amsterdam ekya netherlands nteekateeka kyeriwo eri okulaba ng'abaana bano banunula mugandaffe fred kajubi lumbuye amaanyi ah, gongedde okweyongeramu wano mu kibuga amsterdam ekya netherlands oluvannyuma lw'abannayuganda abakulirwamu ah, mwannyinaze rashida okubeera nga baakedde dda bali ku tax embassy olunaku olwaleero bakedde dda bali ku tax embassy olunaku olwaleero okwongera okudimandinga free unconditionally our comrade in struggle thats none other than fred kajubirumbuye bakedde dda bali ku tax embassy bakedde webali era bali mukulaga obutali bumativu bwabwe era beyungiddwako uh, akakiiko keddembe lyobuntu wano mu kibuga amsterdam ekya eh, netherlands okugenda wali ku tax embassy era bagitaddeko tabo okwongera okulaba nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala uh, mu ngeri emu oba mu ngeri endala bongera okulaba nga kavujubi lumbuye ayongera okubeera ngaakolaki anunulwa eh, anunulwa waliwo ambuuza abantu bameka abali ku tax embassy mu kibuga amsterdam ekya netherlands we nazibidde olunaku olwajjo abaana ababadde beteeseteese okuparticipatinga mu peaceful demonstration wano mu kibuga amsterdam ekya netherlands babadde abantu bibiri we bukeeredde nga babeeze 25 we bali batuuse dda wali ku tax embassy webavaawo bagendagenda ku damu square damu square eri netherlands uh, uh, eri netherlands wano amsterdam uh, okulirana centrum we bagenda okwogererako eri abamawulire ab'ensi yonna bbc cnn ali jazeera zonna weziri ne tv eziri muwano mu kibuga amsterdam ekya netherlands zonna zigenda kubeera nga weziri era nange njafuna chance ate ekolako interview ne ba international journalist okwongera okulaba nga ensonga eno eya fredi kajubirumbuye twongera okugiteekamu amaanyi n'olwekyo olunaku olwaleero embeera bwetyo bwegenda okubeera nga etambula bwegenda okubeera nga etambula wano mu kibuga amsterdamu ekya netherlands nebaza bannauganda abali mu netherlands okwongera okubeera nga mutadde ettafaali ku muganda waffe gwe bayita uh, fred kajubirumbuye okubeera nga anunulwa nolwekyo naku olwaleero uh, netherlands ekedde yonna myufu abaana bambadde engoye zaffe eza nup emyufu obulungi ennyo era ne babanga bali wali ku uh, bali wali ku uh, ah, touch embassy mbagambye bavaawo bagenda kubeeranga bagenda wali ku damu square we bagenda okuba olukuŋŋaana gaggadde olw'abannamawulire era ne tv zonna omuli, omuli alijazera wali omwanyinaze ah, anahuliga anahuliga ye korespondenti wa bbc naye yaŋŋambye nti mr update ngenda nange kubaayo anahuliga ye korespondenti wa bbc wano mu kibuga amsterdam naye agenda kubeera ngaakolaki waali nolwekyo mbeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga twongera okulaba nga tulwanirira muganda waffe fred kajubi lumbuye okulaba nga ayimbulwa unconditionally ayimbulwa unconditionally nolwekyo abaana mbeebaza mwebale kwekola mulimu mwebale kuyimirira na fred kajubirumbuye okwongera okulaba nga muganda wa foyo twongera okumutaasa okuva mu mannyo g'empisi bikozi yawambibwa abatamanya ŋŋamba era be bali naye tebamutanga naye akazito ke tutaddeko nga ffe abamu kuba mister update n'abantu abalala kajja kubeera nga muganda waffe fred kajubirumbuye kateekawo tabo emuyimbula abe ngaasobola okubeera ngaali free nolwekyo ge mawulire genjagadde oba tegeezaako amalungi because mukimanyi bulungi nnyo nti netherlands eno mm, politics w'ensi yonna yemukutte netherlands yekutte political scene yekutte political atmosphere ey'ensi yonna olw'ensonga ne icc eri wali deni hager eriwali hege uh, mu kitundu kye bayita deni haga uh, ah, icc kitegeeza ensonga ya fred kajubirumbu ye tekyali uh, te, te, yavudde ya ku levo ey'okubeera nga eri ku levo eya wansi kati eri international kubanga olabanga ne bacorrespondent uh, international correspondents nabo bongedde okubeera nga bakola ki okubeera nga bagyeyungamu ekyo tokiyita kyakusaaga tokiyita e, kyakusaaga ba international correspondents bwe babanga ensonga eno nabo bayengedde okubeera nga bagiteekamu amaanyi mbabuulira mazima kajulumbuye tujja kumununula kino mbabuulira kajubirumbuye tujja kumununula katwongere okukola ezaakabiriiti katwongere okukuma akaliro ate nga naffe bwe tukola enteekateeka ey'okulaba nga tugenda Ah, tugenda ah, e, e, ettake twongere okubeera nga naffe tuteekako ettafaali eryokununula muganda waffe fred kajubirumbuye agamba kimwanyinaze donizera eh, donizera oyo eh, donizera donizera nno ayina ekifo kyagenda okulangirira budde bonna donizera yange emis update hmm? nina ebintu eno mugundi nina ebintu eno mu amerika byenkuŋŋaanyiza ebyamalwaliro nkuŋŋaanyiza emifaliso nkuŋŋaanyiza ebitanda byabalwadde seggirinya nkuŋŋaanyiza ebintu bingi nnyo mr apdate kiki kyeweetaagayo nemugamba mwanyinaza donizera ebitanda byabalwadde mbyetaaga emifaliso njetaaga n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikwatagana n'eddwaliro mbyetaaga ne mateneti waadi donizera yaŋambye mr apdate mateneti waadi yo olina buli kintu kyonna nemugaba mateneti woodi yaffe ya eri fine bati mulimu ebibulamu naŋamba wandiika byonna ebibulamu mr apdate obiŋambe sawa donizera naŋamba mr apdate nange ngenda bano netingirayo ate naye agamba ayina enteekateeka bbiri abiri mu mukaaga okujja alumbe <laughs> Eh, eh, eh, eh. Donizela ya ngambe bili ya bili mumukaga ngeenda kuwa mupali ya menti. Ati na muna genze mbabuli ya mazima Donizelo yu wakabinyo. Donizelo yu ngeri jamba nyi ensonga za diaspora. Nebu wa ingila pali ya menti na yega takumi stapodeti. Ati na emuruji mkurobinga. Muna ulirechiva mpali ya yeviraka. Hey, Donizela. Hey, ah, ngatumu wabu wikadi ya manjiga wa antu. Kama wangi ngasima. Hey. nga waddonizera kaadi y'amaanyi g'abantu ah ngaayingira paliyamenti ng'ekintu kitambula so donizera naye yatusuubizaayo otulo netingirayo mu ddwaliro lyaffe eryakawempe north hospital ah, mwanyinaze lisiti ngenda gikusindikira biki byetwetaaga eh, ngenda gikusindikira biki byetwetaaga twetaaga hmm, abantu bankulaakulana mbabuulira okukola si bugagga okukola guba mutima nkaddamu okukolera abantu si bugagga okukolera abantu guba mutima okugaba si bugagga okugaba guba mutima nze mr update ndi musajja mwavu naye omutima ogugaba ngulina mr update sirina nnyo naye ate omutima ogukola ngulina n'olwekyo guba mutima gwa muntu okukolera abantu kati dooni oyo y'omu ku bantu abalina omutima omulungi era dooni oyo e, naye twongera okubeera nga tumwagaliza katonda amukuuma emyaka ginene egibulayo 2026 lwakuba tanambuulira constituence kijyayagala ndooza ekyo e, e, egundi eyo kadi akyagyekuumidde esanvu akyalyekuumidde naye nga don naye aŋambye sijust being generous thats very true don Eh, angambye esanvu nkyabye kuumidde consequence nja kujanjula maasaawo naye as we talk now eh ngezaako kulanga nkolera abantu ate era yomu kubakyala bambi abakola zi charities eh yomu kubakyala abakola zi charities kuyamba abanaku kuyamba abanyigirizibwa eh bambi olange nti woman mp wa kiso oh, kisetu ne wa fe wa nupu don't times agera mu constituency ateli mu wa nupu ah Aa, umani mupi wa chisa aa, e, waliyo wafe wanupu. E, ate akola bulungi nyo mchalo ya kubase ninde. Ya, ya kubase ninde kate na mkula mwendo okoli. Ala la la la la la la la la la. E, e, e, e, e. <laughs> ya kubase ninde na mkula mwendo okoli yoyo mchala na luima. Kiringa nage chenda kola abangi. Nse nalinambe, nse nalinamba biri. Nga nze satu, nga nze nya, nga nze tanu. nga nze mukaaga era nze yali namba musanvu nze yali munaana nze yali mwenda era nga nze kkumi bano bannanga abaagenda baddako baali kumi nemu kumi nabbiri kumi nasatu kyovala abaazimba akasajja ku mutima bagamba a ah, tulina omulemesa naye muganda wange nga nyina amaanyi g'abantu wali omuntu alina amaanyi g'abantu gwe bakwatako <laughs> wali omuntu alina amaanyi g'abantu gwe bakwatako alalala nyina amaanyi g'abantu ate nze musajja nze ke yagenda mbyafaayo byeggwanga uganda nti nawangula n'obululu nga bungi ne baganda bange benavuganya nabo nembawa ku bululu kubanafuna obululu emitwalo gyali etaano n'ekitundu e, eh, kanterezeemu wano nafuna obululu emitwalo etaano n'ekitundu anzirira yalina obululu enkumi ssatu kyenakola ne ŋŋamba nti aa kankwateko emitwalo ebiri njiwe baganda bange bano bagigabane ee eh, banaye nakola bubi nagamba nti bannaye anziriza aire enkumi ssatu ngaazanyina etaano kitundu kwatako obulwa emitwalo ebiri giwe banno ne ŋŋamba returning officer nkwegayiridde returning officer ee eh. si mu bubi si mu bubi ne ŋŋamba returning officer si mu bubi emitwalo gino ebiri gimpeere baganda bange bagigabane etali ofisa nangamba segirinya tekiriyo ne mugamba nze nanyini bululu nze gwe babuwadde abalonzi era nze nsiimye baganda baffe babugabane nga kinnuma mr update okubanga nyina obululu bungi nnyo nga bannange tebalina omanyi omutima ogwo katonda alina bwe yagumpa nti kinnuma nnyo okubanga ndi hape nga munnange ali mu mbeera etali ya ssanyu naŋŋamba litaninga ofiisa si mu bubi akagambako njagala mukawandiike kuba saakwogera mu bubi namugala etaninga ofiisa si mu bubi emitwalo egi egy'obululu gimpeere baganda bange abo nambuuza katubugabanye tutya nemugala gwe kyoba okola bayite bonna bugala tubadde tuvuganya obagambe mr apudati asiimye abawaddeyo bulwa emitwalo ebiri bamanye bo we baba babwegabanya babwegabanye si mu bubi <laughs> kuba enkola eyaffe ey'okuddiza enkola eyaffe ey'okugaba eri mu nup wokka tewali walala wogenda kugisanga tewali walala wosobola gisanga ah, munnange returning officer ng'akwata obubuli bwaffe emitwalo ebiri ng'abuwa abasajja tibuubwo ah, si mu bubi ah, nti mubugabane gabanaawo mubugabane gabanaawo oba babugabana batya saamanya naye nga si mu bubi mu bulungi nga mister apudate era enkola yange bwentera okubeera nga ngitambuza nolwekyo ekyo nze yakikola nzeka wa abantu mwagera nemumpa obulunga bungi nganaye mu butuufu lwaki nze mba n'obulunga bungi nga bannange tebalina neŋŋana edda tekiriyo ekyo kuba obusiraamu bugamba okuddiza obusiraamu bwensoma bugamba okuddiza si mu bubi nenziriza baganda bafe abo nabo babenga basobola okubeera nga batematema batematema oba bagabana batya engabana yaabwe nali sinza giyingiramu kubanga ekyange kyali kyakubawa kati mpozi nja kubuuza litaninga ofiisa nti wayi bagabana batya engabana sayagala kugiyingiramu bwobanga owadde omuntu ekintu aye totandika mubuuza mugabane bwe muti ah, aba totandika muwa biragiro be bamanye engabana yaabwe gye bagabanamu ah nze nange nensigazaawo obwange ii wabu mwabi letebe bandaka wempe. Mwampo mwurunga mungi, bandange nga tebaina, nengambo kudiza guba mwoyo, no uo akuma nenkwata. Ah, banda fenemba diza, simu bubi, mwurungi. Ah, oye Mr. Update, mitu yona yutukola vyanja uro NUP. Tawala chagula nye baga manti ya wakaba NUP bagenda kukole chitu ga bintu ga bianja ulu. Mnyugata wali ya liachikoze na wangu la kaluru na tola kubururu we. naddiza banne baabadde nabo mu kalulu ekyo kyasooka eri mr apple dead bwe mbaddiza obululu ne bagamba nedda lwaki atuddiza obululu <laughs> lwaki atuddiza tulina okumugjayo ne bagamba ti ati kiki banne omusajja abaddiza agee nti banne naagamba nge kambaddize hmm? hmm? agee nanga bange kambaddize hmm? ate nemu <laughs> ataage mr apple dead eyo nkola yange nno kuva dda nti bwe mba n'akatono nkagabana ne bannange ate ne bwe mba n'ekinene era nkigabana ne bannange era litaninga ah, ofisa yange nti segirinyo tulaze kyebayita makiwa noddiza banno nti ye nkola ya busiraamu ey'okuddiza nkola ya nup ey'okuddiza ekyo kirimu nup wokka tewali walala kuba bakabainalimu tebaba na bululu baba n'obululu nga babbye bubbe kati ate olyabbye obubbi ayinza okuddiza kati nga bosco akalukafe yanyakula kanyakuli ngaomuga atuddize ajjayo emundu najjayo tanka najjayo ajjayo buli kimu zibunduza zonna azijjayo nayefe olwokuba ekyaffe tukifuna mu mirembe ensonga lwaki ogamba kanzirizeeko bannange so yembeera egenda maaso wano ku peji yaffe ensonga ya fredi kajubirumbuye gye tubaddeko mbagambye egendedde ddala ddala vairo tekyali ku mbeera ya mutendera gwa wansi erinnye eri international kati tekyali ku local level eri ku international level ensonga ya fredi kajubirumbuye ate nga waliwo ne tiimu Uh, okuva ettake egenda okugendako ku embasa ya ttake uh, mu nteekateeka ey'okulaga nabo obutali bumativu bwabwe n'olwekyo ensonga eno twongera okubeera nga tulwana tulabe nga fredi kajubirumbuye ayimbulwa mbabuulira intaneti eri under lockdown oluvannyuma lwa muganda afeoyo okubeera nga yakwatibwa tuli mu lockdown tuli mu lockdown kubanga olaba nga bingi nnyo uh, internet ekyalinga dda muganda afeoyo alina ekirungo kyeyayongerangamu nolwekyo twongere okumulwanirira abenga asobola okubeera ng'anunulwa ekyokubiri uh, mr update uh, bwe nkomawo ere uganda ŋenda kugendako mu guleeta masaka guleeta masaka Ah, ensonga y'ebijambiya naye efuusa ensonga y'ebijambiya bantu waffe batemulwa emisana ttuku bantu waffe badduse mumayumba so njagala kulabanga nabo ŋenda bambi famiriz ezo ez'abantu abanyigiriziddwa nzikyalireko waliwo amayumba g'abantu ge bayokezza eyo muguleeta masaka ah, nago tulabe nga tusobola obafunayo ku mabaati tusobola obafunayo ku buwunga eh, so enteekateeka ey'okukyalirako guleeta masaka mr update njirina era bwe nkomawo ŋenda kukwatagana n'olumu ku lukiiko lwange olwa kawempe north foundation tugendeko mu kibuga masaka tube nga tusobola okubeera ngaabantu abo famiri z'abantu abo oludde buno eziri eh, nga tezinana we zisula amayumba abatemu bagasaanyizaawo tube nga bambi abantu abo tubakyalirako mu ngeri emubina naye egina emifaliso gye ndeeta ah, nabo nja kusobola okubeera nga nkolaki mba twalirako mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo guleeta masaka ah, etutadde ku bunkenke ettemu lifuuse ettemu ettemu muguleta masakali fuse ettemu naye ekituluma ekituluma era kirumanze mr update geemaanyi okugamalira ku fredi kajubirumbu ye naye nga ettemu libalemye okulwanyisa emasaka kati amaanyi gemutadde ku fredi kajubirumbu ye singa mugateeka ku ttemu ly'emasaka singa tewakyaliwo atemulwa naye rumbu yeemaanyi gonna gwe mugatadde abantu baffe eri bali mukuttibwa ekyo kituluma nnyo nnyo nnyo mugatadde ku muntu atalina musango naye ngaabantu waffe eri bambi bali mukutemulwa ekintu ekyo bannange kikyamu ekintu ekikolwa emasaka kikyamu tulina famiri zaffe masaka kati nsula ku bunkenke mukadde wange namukubiddeko dda maama oli safe naŋamba owaayi olukya lwe tubala kati amaanyi mugatadde ku lumbuye naye amaanyi mwandibadde mugateeka mu kulwanyisa ettemu eriri emasaka abantu bajja ne bawoninga ab'ebijambya ne bagala tugenda kujja ekiro saawa nnya neddakiika ttaano abantu ne beekubira endulu ku poliisi ti abatemu batugambye bajja nnya neddakiika ttaano poliisi nesulayo gwa naggamba essaawa nnya neddakiika ttaano abatemu ne balungirawo ne batema poliisi egera okutema kuwedde nejja kyovalaba nyina kwesyoni maaka ku ttemu eryo eryemasaka Oshodi maka kutemu liye masaka mba guli la mazima. Eee. Abantu bakubira nduru ku police. Munange batu tisiza tisiza. Police ne kubagoba ne bagamu vano mugende. Ekiro ne batema. Bwe bamala okutema police ejja mazettema. Bajja beddusa dusa, dusa. ne bakuba kuba obusasi pa pa pa pa ng'emwalabye waliwo ka vidiyo akamu kennalabye aka ntv nga beekubyakubya obusasi kati okuba kikyotalaba okuba kikyotamanyi <laughs> asajjaasajja bayira katemba bannaye katemba ali mu gavumenti ya bwami museveni bannaye kyobula bannange mwatukala byotwala akalukalo batikyagulanyi sentamu ne beekubyakubya obusasi pa pa pa pa ogane bana abasajja bannange kiro bekubyakubya obusasi ngolandi akiyaayo byonna nakalabeono ka vidiyo neŋŋanda yaddaage uganda teggwamu bintu hmm? so embeera bwetyo bweri si ya mulembe tewomya nakabululu kubanga abantu baffe abemasaka basula ku butaake naye simanyi lwaki ekintu ekyo security forces zigamba nti tezimanyi batema ekyo nkyakyewuunya nga nze minisita apudeeti nkyakyewuunya ee naye bwenkomawo ngenda kugendayoko abatuuze nja kwongera okubeera nga mbabuuza kiki ekigenda mu maaso kiki ekiriwo naye nga masaka eyo waliwo ekiri ekitategeerekeka kuba nalabeka vidiyo ako kayina ekintu kye kampadde kye saategedde busasa bwe bakubyekuby obwo <laughs> saabutegedde nolwekyo yembeera egenda mumaaso bwenkomawo families ezo tugenda kuzikyalirako mukimanyi mr update nze minisita wa disaster preparedness mu nup government e, eh, minisita wa disaster preparedness mu gavumenti eya nup nolwekyo ekyo tukitwalira mu bigwa bitalaze era nja kugendayo ndabenga nga tubayamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala jenookero ogamba otya eh, dwayiro ligamba kyawe mwebale kubeera nga mutambuza ensonga zonna ezigenda maaso naddala mu kuyamba abantu waffe neebaza abasawo abakawempe north hospital okukola obutaweera okutaasa obulamu bw'abantu bambi abasaba awo bakoze kinene nnyo era n'abamu ku baana baafuna ebizibu maama waffe ow'eggwanga bwe yali agenze Ah, nakasseko okudonatingayo abaana abo bafuna ebisago era misinde babaleeta mu ddwaliro lyaffe eryakawempe north hospital naye amawulire genfuna abaana bonna bafuna obuzibu bagenze bakuba ku matu bonna bagenze bawona bagenze basuuka lwekyo abasawo baffe abakawempe north hospital mwe bali kukola mulimu gw'amaanyi mwe bali kutaasa bannayuganda mwe bali kubajjanjaba muna abalwadde bafe abo tubajjanjaba with no cost naye nga ffe tusaba katonda yajja okutusasula nolwekyoto kimugita kyakusaaga abaana abwe kyebakola okutaasa abantu baffe ate nga akasente abasawo baffe kebafuna abakawempe nothospito katono waffe twabategeeza nitubagamba kyemulina okusooka okukulembeza kutaasa bulamu saving life is our first priority ye moto yaffe nga kawempe north hospital so omuntu akola ku ddwaliro lya kawempe north hospital alina okuba nga alina kye bayita spirit of nationalism naye mbeeba z'abasawo baffe bambi bakoze bulungi nnyo bajjanjabye abantu baffe nga tebeebalira tebeebaka eh, eyo uganda empya gye twogerako ngaomuntu asobola okubeera committed omuntu asobola okufaayo nagakantaase omuntu gundi nga talina nakyasuubira kyonna naye ngaagamba katonda yali tusasula era ffe kawempe wetutambulira mwebale nyo mwebalire eddala kangende ate negatte ku team egenze ku taxi embassy okudimandinga fred kajubirumbuye e, eh, akadempulira kavuga akadempulira kavuga bankimye tugende ku taxi embassy ate tulabenga tugenda okwongera ku nsonga ya, ya fred kajubirumbuye ah, bwe tunamaliriza by saawa munana tugenda kubeera ku damu square tugenda kubawo n'olukuŋŋaana lw'aba international journalist omuli bbc cnn al jazeera nga twogera ku nsonga yemu nolwekyo i sign out for now bye bye